Aqui está o sino de liberdade que disse proclama, ah, proclama liberdade eh, eh, por toda a terra para todos os habitantes e um símbolo de liberdade aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. what happened there? Quebrou acho que foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que foi usado, quebrou aqui, tentaram tipo consertar, quebrou de novo e quebrou uma ter terceira vez mais tarde e não soa mais.